周深，一九九二年九月二十九日出生于湖南邵阳，成长于贵阳，中国内地男歌手。二零一六年六月毕业于乌克兰利沃夫国立音乐学院美声专业。二零一四年参加浙江卫视《中国好声音》第三季初次登场。二零一五年八月发行个人全新单曲《玫瑰与小鹿》，获得二零一六年东方风云榜最佳新人。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 其他的呢？我想大多数人都会只想到大鱼。虽然说周深出过专辑，但是也是有很多人没有听过他专辑里的歌。至少我是这样子看的，不知道你们会怎么想呢？对了，周深在二零二零年参加了《歌手当打之年》，有唱过自己按门铃自己听这首歌，也得到了不错的反响。其实周深的声音唱起某些歌曲来。 都可以把它们变成自己的歌曲，在这里的意思就是，他大多数的翻唱歌曲都可以让人产生共鸣。产生共鸣就是，你会被他的音乐所感动。歌手唱作人郑钧表示：“歌不是说你可以靠某些歌曲打败某些歌曲，而是你可以靠某些歌曲打动某些人，或听到那首歌曲的人会被所唱的歌曲和旋律给打动。” 比如说，罗大佑的恋曲一九九零，一位外国小哥因为意外在旅行中听到这好听的旋律和歌曲，之后他找了这首歌找了二零年，最后终于被一对旅行在他国家的亚洲朋友听到这旋律后，对他说了歌曲的名字，而找到了这首他找了二十年的歌曲。总的来说，就是歌曲是用来打动人的。 现在在大陆唱片市场，只要一有流量偶像发行了某单曲，它的销量马上就可以冲上排行榜的冠军。这是大陆唱片市场的现状，没有人可以逃离这影响。回到主题，今天我们讲的是周深。其实上网可以查到，周深在中国大陆可以说很红，也可以说没有很红，因为还是有人不认识周深。 但是现在，我们先来介绍关于周深的出道历史吧。周深，二零一四年参加浙江卫视《中国好声音》第三季初次登场，在《好声音》里他唱了《欢颜》，而得到导师的转身，他加入了那英队。之后和同战队的选手李演合唱了李健的歌曲《贝加尔湖畔》，但是还是被淘汰了。虽然说周深被淘汰了。 但是其实那英还是有邀请周深在那英二零一四年十一月一日那英青岛演唱会担任助阵嘉宾，因为但是中国好声音很红，比赛结束之后还是会有很多巡演到世界各地，也就是中国大陆各地巡演，这给了周深表演和演唱的经验，当然也有到香港和台湾唱了一场好声音演唱会。 在二零一四年出道的周深，在二零一五年里都是在跑巡演和参加综艺节目，来增加他的表演经验。而在同年二零一五年，也发行了他的首张专辑，但是不是原创，而是翻唱的歌曲《回味》。喜欢周深的朋友可以自行搜寻他的首张专辑，那是他和李维搭档发行的首张专辑，大多数都是八零和九零年代的歌曲。 而在二零一五年八月，周深也发行了个人全新单曲《玫瑰与小鹿》。周深凭借此单曲，荣获了大陆二零一六年第二十三届东方风云榜最佳新人奖。东方风云榜是上海广播电视台和上海文化广播影视集团有限公司在中国主办的华语音乐类奖项。相信很多大陆以外的朋友都不知道这音乐奖项的存在。 比较大而广为人知的音乐奖项，只有全美音乐奖项 （American Music Awards，缩写为 AMA）、全英音乐奖 （Brit Awards） 和 Net Asian Music Awards，和台湾的金曲奖。美国、英国、韩国和台湾的音乐奖项，关于中国大陆的音乐奖项，就连国外华人媒体也很少报道。回到这里，你可以想到的是什么？ 大陆海外的华人们会认识周深吗？有听过周深的歌曲吗？有听过周深的歌吗？又回到主题，其实今天的主题就是围绕着周深来说的。很多人真正认识周深的声音是透过动画电影《大鱼海棠》主题曲《大鱼》这首歌认识他的。但是在大陆网络，还是有很多网友认为周深是女性，或《大鱼》这首歌是女生唱的。 就连周深自己也说到这标题，周深是女生吗？等等等。二零一六年获得了年第二十三届东方风云榜最佳新人奖后，周深也出席了很多演出。和同年，他也为网游《水浒 Q 传》献唱主题曲《临安初雨》，而十月又发行了单曲高晓松作曲、隐约作词的全新单曲。你喜欢周深的你，有听过这首歌吗？ 这是他出道两年发行的第三张单曲。周深在二零一六年是有着很不错的收获的，参加了《蒙面唱将猜猜猜》，让人看到了他的声音和他的身影。但是此时的他还是没有出来，没有被更多人认识或者爆红的状态。二零一六年结束，迎接二零一七年，周深在此年的二月十日。 周深演唱的电视剧《那片星空那片海》官方片尾曲《回声》在二零一七年里，周深还是凭着《大鱼》荣获了多项奖项：年度十大金曲、第二十四届东方风云榜音乐盛典全民选择男歌手奖、年度最佳电影歌曲奖等。四月二十一日发行新作品《DNF 官方动画阿拉德宿命之门》片尾曲《黎明的翅膀》。六月。 周深先后献唱电影《绣春刀·修罗战场》宣传主题曲《浓情淡如你》和动画电影《大护法》概念曲《不说话》。十月再度献唱电视剧《那片星空那片海》二片尾曲《曾经沧海》。十月底发布电影《凤凰传》主题曲《何处是天涯》。看到这里，有没有发现周深的歌曲在大陆以外的华人地区都是这么的不熟悉呢？ 可能只是我这么觉得，因为我都没听过这些歌。但是为什么会要介绍周深呢？只是因为他的声音很好听。过了三年后的二零一七年，周深终于发行了个人首张全新国语专辑《深的深》。之后又有一些演唱，十一月底献唱腾讯手机管家清理主题曲《垃圾别烦我》，你想要听吗？垃圾别烦我。二零一七年完结。 周深还是马不停蹄的在累积他的表演经验，和靠着自己的方式让更多人认识自己。二零一八年四月二十四日，周深为电影《幕后玩家》录制推广曲《无关》，而此时的他站上了更高的舞台。五月十九日，周深深空间两千零一十八个人巡回演唱会在上海成功开唱。当然，同年里他又推出了许多单曲。 五月八日，发行两千零一十八个人巡回演唱会《深空间》宣传曲《花开》；二十日，献唱公益节目《等着我》同名主题曲《等着我》；六月二十七号，发行手游《云上雨衣》的主题歌曲《云上雨衣曲》；二十九日，发行游戏《天涯明月刀》移花门派主题曲《梦游别》；七月三日，发行国产青春动画电影《昨日青空》的青春告白曲《来不及勇敢》。 七月五日发行《天机之白蛇传说》电视剧插曲独白，八月十日发行动画电影《美食大冒险之英雄会》片尾曲没有说完的故事，八月十五日发行《剑网三曲云传》舞台剧宣传曲念，八月二十三日发行电视剧《如懿传》片尾曲梅香如故，九月十八日发行游戏《神都夜行录》的宣传曲梦回神都。 九月二十九日，首支原创单曲《可他爱着这个世界》温热上线。十月二日，发行歌曲《牛郎织女》。十月十六日，发行歌曲《对不起》。周深在歌手这条路是越走越广。终结二零一八年，他总共发行了十三张单曲，数量是可以出一张专辑的歌单了。但是，想想，现在透过歌曲认识周深的还是大鱼。在二零一八年。 年底，周深参加了湖南台歌唱综艺节目，深入人心。周深一直不停的在精进自己，直到二零一九年，周深还不停的在发行自己的歌曲。影视剧《古董局中局》插曲《随风》，《倚天屠龙记》电视剧插曲《此生为你》，《艳阳春》电视剧插曲《落花》，《绝技灵界天下》网络剧插曲《捉木》，翻唱影片《千与千寻》主题曲《亲爱的旅人啊》。 《梦幻西游》三 D 版手游追梦主题曲《为爱追寻》，《陈情令》薛洋人物曲《荒城渡》，《斗破苍穹》动画第三季主题曲《直破穹苍》，《罗小黑战记》电影治愈推广曲《不再流浪》，《我在未来等你》电视剧暗恋主题曲《避难所》，《诛仙二》电影片尾曲《情义结》，《胡同少年志》。 东游》电影同名主题曲，《东游》《四海惊奇》动画第二季主题曲，《海葬》《锦衣之下》电视剧主题曲，《愿》电影《妙先生》片尾曲，《能解答一切的答案》。嗯，这些歌曲，喜欢周深的你们都应该有听过吧？二零一九年，周深参加了歌唱节目《我们的歌》，和李克勤搭档，最终赢得冠军。 和歌手当打之年，让更多人看到他的歌唱实力，尤其是他在节目中演唱的《自己按门铃自己听》，惊艳到了大众和他自己的老师高晓松。他也因为被老师的称赞，也有了更多的自信。周深出道之后，唱了八十首属于他自己的歌曲，但是你真正听过他的歌曲吗？还是你只听过他的一首《大鱼》？走到了二零二零年。 周深终于卡在了大陆华语乐坛的前线，可以看到他偶尔会出现在很多真人秀里，但是大多都不是音乐真人秀。希望周深可以出多一点原创和好的音乐作品，这样可以让更多的人看到他在世界各地的华人，而不是只有两岸三地的华人。你喜欢周深吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。